tezkor xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling va video keng tarqalish uchun layk tugmasini bosib qo'yishni unutmang ijtimoiy tarmoqlarda kecha tungi soat 21:30da surxondaryo viloyati sherobod tumani qitir qishlog'ida afg'oniston bilan chegarada afg'on qiruvchi samolyoti urib tushirilgani aytilmoqda taxminlarga ko'ra ushbu samolyotda afg'ondagi tolibonlardan qochgan afg'on harbiysi bo'lishi mumkin rasmiy munosabat kutib qolamiz deyiladi xabarda nevs o'z telegram kanalining aytishicha ularga kelgan ma'lumotlarga ko'ra afg'oniston qiruvchi samolyoti urib tushirilgan surxondaryo viloyati sherobod tumani qatar qishlog'iga kirish yopilgan ekan hurmatli tomoshabinlar hech qanday vahimaga berilmasliklarini so'rayman chunki ushbu xabar hali rasman o'zbekiston tomonidan tasdiqlangani yo'q va munosabat bildirilgani yo'q o'zbekiston chegarasi mustahkam va armiyamiz albatta kuchli ashraf g'ani rafiqasi bilan toshkentga keldi afg'onistonning sobiq prezidenti ashraf g'ani rafiqasi bilan o'zbekistonning poytaxti toshkentga keldi deb xabar bermoqda al jadiya telekanaliga tayanib